कि क्या स्पेशल देखने को मिलेगा क्या स्पेशल खाने को मिलेगा बाल्टी भर के क्यों बाल्टी में हाँ। खाने को मिलेगा दस मिनट में मेरे स्टार्टर्स जो मैंने ऑर्डर किए थे मेरी टेबल पर आ गए हैं आपको भी कभी क्यूरोसिटी हुई है जब आप बहुत ही यूनिक सा नाम सुनते हो पता है आज मेरे साथ भी ऐसा हुआ जब मैंने नाम सुना बाल्टी भर के रेस्टोरेंट का वैसे तो मैं कहीं भी व्लॉग बनाने जाती हूँ उससे पहले उस जगह का पूरा रिसर्च करके जाती हूँ कि मुझे वहाँ पे जाके क्या स्पेशल देखने को मिलेगा क्या स्पेशल खाने को मिलेगा लेकिन ना आज मैंने बाल्टी भर के रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी रिसर्च नहीं किया क्योंकि मैं अपनी क्यूरोसिटी को किल नहीं करना चाहती थी मैं खुद जाके वहाँ पर एक्सप्लोर करना चाहती थी कि आगे बाल्टी भर के रेस्टोरेंट का नाम बाल्टी भर के क्यों रखा हुआ है भाई अच्छा वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि बाल्टी में खाना खाना पड़ेगा <laughs> या बाल्टी में खाना सर्व होगा सो कुछ भी आइडिया नहीं है मुझे तो आप भी चलिए मेरे साथ और एक्सप्लोर कीजिए बाल्टी भर के रेस्टोरेंट को बाल्टी भर के कबाब्स एंड करीज का रिसेंटली ओपन फर्स्ट आउटलेट है सी स्कीम जयपुर में एमजीएफ मॉल के पास है ये नीलकंठ टावर में वाइब्रेंट येलो कलर में ये रेस्टोरेंट दूर से ही विजिटर्स को अट्रैक्ट करता है और इसका नाम देख के तो सबका मन करता है कि एक बार तो अंदर जाके देखा जाए आखिर बाल्टी भर के है क्या और यकीन मानिए यही चीज़ मुझे इसकी तरफ खींच के लेके आई बाल्टी भर के नाम सुनते ही लगता है abundance a brand that delivers its guest happiness and good food in abundance अंदर जाके इंटीरियर्स जब मैंने देखे ना तो यहाँ के इंटीरियर्स बहुत ही यूनिक लगे अपने नाम को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हुए एंड ऑल येलो थीम जो है इस जगह को बहुत ही लाइवली लुक दे रहा था यहाँ का ओपन किचन भी एक एडिड अट्रैक्शन है आप देख पा रहे हैं कि कितने एफिशिएंटली और कितनी सफाई से काम हो रहा है यहाँ का स्टाफ बहुत ही वेलकमिंग सुपर फ्रेंडली और बहुत ज्यादा कॉपरेटिव था और मुझे ऐसा लग रहा था कि बाल्टी भर के में मेरा एक बहुत ही मेमोरेबल डाइनिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है okay so GP Shekhawat ji हैं मेरे साथ सो so, मैं उनसे पूछती हूँ कि सर पर पहले मुझे ये बताइए कि इसका नाम बाल्टी भर के क्यों है मैम uh, uh, हमारे जयपुर के अंदर कबाब से करीज uh, के नाम से हमारे तेरह चौदह आउटलेट्स हैं टोटल हाँ जी आ, ये हमारी कंपनी ने एक नया कॉन्सेप्ट पूरे जयपुर के लिए लेके आए हैं इन हाँ, फ्यूचर हाँ। हमारे कम से कम पंद्रह से बीस आउटलेट होंगे बाल्टी भर के नाम से तो ये बाल्टी भर के क्यों बाल्टी में हाँ। खाने को मिलेगा कबाब से करीज या कहीं अदर रेस्टोरेंट पर बात करें तो वहाँ पे पोर्सन साइज में हमें खाना मिलता है ओके बाल्टी गलपे में हमारे किलो के हिसाब से किलो के हिसाब हाँ जी आप जैसे पनीर बटर मसाला लेंगे तो आपको हाफ के जी वन के जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपके घर पे गेट टुगेदर कर रहे हैं आप पंद्रह बीस लोगों की आपने आज हमें चार किलो पनीर बटर मसाला भिजवा दिया बटर चिकन भिजवा दिया okay, okay, desi okay. Chicken curry हमारा बहुत अच्छा मतलब कबाब से करी से हट के हमें नए मेन्यू में कुछ आइटम ऐड किए ओके जैसे कीमा बाटी हम्म, हम्म, हम्म। बाटी हमारे राजस्थान का बहुत फेमस आइटम बिल्कुल बिल्कुल और कीमा बाटी हमारा लजीज खाना है बिल्कुल सो क्या स्पेशल है यहाँ पे अगर मैं हमारे यहाँ का देसी की चिकन करी देसी की मटन करी और अगर अगर कोई वेज खाने वाला आ जाए तो खाना चाहे तो सोया चाप मसाला हमारा पनीर बटर मसाला है पनीर पनीर है ओके स्नैक्स में लेना चाहे तो पनीर टिक्का वो भी हमारे six pieces twelve pieces eighteen pieces एक पोर्शन में मिलेगा आपको अच्छा अच्छा अच्छा तो इसमें ये भी मैंने अभी पढ़ा है कि ये जैसे लिखा है सबसे लाजवाब सिर्फ 11 मिनट में तो ये क्या है 11 मिनट में हमारा जो पूरा जो भी गैस का ऑर्डर होता है हमारे गैस के ऑर्डर हम लास्ट टू लास्ट 11 मिनट में हम गेस्ट को हैंड ओवर करते हैं अच्छा अगर जैसे मैं अभी सपोज ऑर्डर करूंगी अपना फूड तो मेरे को 11 मिनट में मेरी टेबल पे खाना अवेलेबल हो जाएगा बट वो okay. मेनू में कुछ आइटम ऐसे होते हैं जैसे तंदूरी चिकन स्पेशल है अच्छा वो 11 मिनट में पूरा प्रॉपर तैयार नहीं होता तो उसमें हमने हम लोग कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी है अच्छा तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है ओके सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे सारे आइटम हम 11 मिनट पे टेबल पे सर्व करते हैं thank you Shekhawat ji thank you so much so so, मैं अब अपना फूड ऑर्डर कर देती हूँ उससे पहले मैं आपको यहाँ का मेन्यू कार्ड दिखाती हूँ एक तो मुझे यहाँ का जो 11 मिनट्स वाला कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा बहुत ही यूनिक है मतलब मैंने तो एटलीस्ट ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं देखा कि 11 मिनट में ऑर्डर करने के बाद 11 मिनट में खाना जो है वो आपकी टेबल पर आएगा दूसरी मेरे को जो यहाँ की चीज़ बहुत पसंद आई कि पोर्शन साइज जो था वो ऐसा था वन K G half K G and one and half K G इस तरह से आपके सामने आएगा एंड यहाँ पर four pieces eight pieces and twelve pieces ऐसे भी आप ऑर्डर कर सकते हैं जैसे मैंने अभी ऑर्डर किया है six pieces of of tandoori soya chaap and uh, 6 pieces of paneer tikka. Okay okay, so so मैंने स्टार्टर्स का ऑर्डर दे दिया है और 11 मिनट्स का अलार्म भी सेट कर दिया है तो देखती हूँ कि 11 मिनट्स में मेरे स्टार्टर्स जो मैंने ऑर्डर किए हैं वो टेबल पर आते हैं कि नहीं अब स्टार्टर्स का ऑर्डर देने के बाद जो टाइम मेरे पास था मैंने सोचा क्यों ना किचन में जाके एक बार देखा जाए एंड सरप्राइजिंगली किचन यहाँ का बहुत ही क्लीन लगा इतनी क्लैनलीनेस यहाँ पे हाइजीन बहुत यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है बहुत ही मुझे अच्छा लगा यहाँ पे किचन में जाके और जो मैंने ऑर्डर किए थे तंदूरी सोया चाप मैंने उनको अपने सामने बनते हुए भी देखा ये देखिए पहले उन्होंने सोया चाप जो है उनके ऊपर ये मसाला लगाया उसके ऊपर इनको अच्छे से मसाले को इन इसमें रैप किया मसाले को उसके बाद फिर इनको सीख के ऊपर लगाया और लगा दिया तंदूर में और मेरे सामने जो मैंने ऑर्डर किए थे मेरे तंदूरी सोया चाप वो पक रहे थे क्योंकि तंदूर की हीट बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैं फटाफट से किचन से बाहर आ गई थैंक यू सो गाइस अभी एक मिनट बाकी है मीन्स दस मिनट में मेरे स्टार्टर्स जो मैंने ऑर्डर किए थे मेरी टेबल पर आ गए हैं सो कमाल की बात है अब मैं ऑर्डर करूंगी मेन कोर्स पार्टी भर के की हर एक dish is ultra delicious, freshly prepared and nicely presented. मतलब मजा ही आ गया खा के इसके बाद मैंने ऑर्डर किया half K G of paneer butter masala one paneer tikka roll and tava roti और मैंने यहाँ सिर्फ खाया ही नहीं मैं पैक करवा के भी लेके गई अपनी फैमिली के लिए अब आप भी जल्दी से जाइए और बाल्टी भर के खा के आइए मैं आपसे मिलूंगी next week till then stay safe and keep asking your life okay now what